назарларыңызға баспасөз бетіндегі өзекті жаңалықтарымызды ұсынамыз еліміздің бас егемен қазақстан газетінің 16 ақпандағы санында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев бас прокуратураның басшылық құраммен кеңес өткізгені туралы ақпараттан басталып саясаттағы салмақты қоғамдағы өзекті жаңалықтармен жалғасты газеттің бүгінгі санында президент ақын қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері шөмішбай сериевтің отбасы мен туыстарына көңіл айтты сонымен қатар мәдениеттегі маңызды мәслихаттар өңірдегі келелі мәселелер білім мен ғылымдағы салмақты сараптамалар және спорттағы айтулы оқиғаларда орын алды соның ішінде дүйім жұртты әрі сәрі еткен коронавирус індетіне қарсы шаралардың бірқатар легі талқыдан өтті Осы райда Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев коронавирус инфекциясына қарсы екпе салу сынды маңызды шараға үлкен дайындықпен келгенін айтады. Бүгінде өңірде 35 арнайы вакцина орталығы құрылып, онда 115 екпе бөлмесі жұмыс істеп тұр. Бұл туралы аймақтағы тілшіміз Қарат Абілданың тажалды екпе ғана тежейді мақаласынан оқи аласыздар зейнетақы қаржысын пайдалану жайы бағаның қолдығына одан әрі кеген сыңайлы ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2021 жылдың қаңтар айында бірінші нарықтағы үйлер 3 екінші нарықтағылар 5 пайызға қымбаттап кеткен сарапшылардың пікіріне құлақ түріп хабардар болғыңыз келсе газет тілшісі абай аймағамбеттің баға күрт көтерілді себеп не салдар қандай мақаласына зер салыңыз жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі жаңалықтарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің 16 шақпандағы санын яки егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер